Chalo bhai. Tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, malvada. Trava na brava, na brava, na brava, na brava, na ponta da pica, não para. Tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, mal, tenta, malvada. Trava na brava, na brava, na वाह क्या सीन है नहीं झूठ बोल रहा है नहीं रुक तेरे को बताते तेरी on my ex bitch. Pull up on the next bitch. Like what's up, get next. Bitch, that's that. Go, bitch, that. I could be your daddy. Bitch,